Alpha copies. Окей, ребята, слушайте внимательно. Мы сейчас просто влетаем в объектив <laughs> через стены э, на первом повороте, поэтому будьте готовы. <laughs> Вот вижу, вижу, противники спереди. Так, так, гаси, давай вперед. Поворачивай, поворачивай. Походим, походим, походим. внутрь э, вот этой херни. Э, Есть. Захожу. Сори. Мы в своих стреляем, что ли? Блять, противников совершенно. Я что, в своих стрелял? Возможно. Это не стреляйте, на свои, спереди свои. Понятно. А, чё, у нас умер кто-то? Лев? Я очень... Yep, окей. Friendly, friendly. Friendly fire, Шмальба, чтоб твою мать. Кричер, давай внутрь здания зайдем, потому что у нас фуру только что застрелили. Блять. Ёп! Назад, твою... назад. Мог Окса точно туда идти надо? Чего? Нам туда точно нужно идти? Нам сказали, это просто, типа... Да, это команда. А, а, а, обойти, зачистить вокруг все это дело.